नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा म भुवन अधिकारी आज तपाईँहरूलाई म माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको प्रमुखद्वार अथवा प्रमुख बाटो जुन विगत केही दिनदेखि केही हप्तादेखि अवरोधका कारण यहाँको जनजीवन एकदमै कष्टकर बनिरहेको छ त्यस सम्बन्धी मैले भिडियो बनाउने जमर्को गरिरहेको छु र यहाँ विगत केही दिनदेखि अविरल वर्षाका कारण बाटोमा पहिरो खसिरहेको कारणले गर्दा गाडीहरू चल्न सकिरहेका छैनन् र यहाँ मान्छेलाई पैदल हिँड्नको लागि पनि निकै जोखिम सिर्जना भएको छ कुन बेला के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिरहेको रहेको छैन तपाईँले यस भिडियो मार्फत पनि देख्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको यो मौसम घाम लागिरहेको छ हिजो पानी परिरहेको थियो र अहिले केही रोकिएको छ तर यस्तो क्रम जब अब एकछिनमा पानी पऱ्यो भने फेरि यो क्रम जारी हुन्छ र यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले वैकल्पिक प्रयोजनका लागि वैकल्पिक बाटोको खोजी त पक्कै गरिरहेको होला किनकि यो समस्या समाधान यत्तिकै होला जस्तो छैन प्राकृतिक प्रकोपलाई न कसैले छेक्न सक्छ न कसैले रोक्न सक्छ यसको लागि छिटै नै एउटा विकास दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ सम्बन्धित निकायहरू यसमा चनाखो भइरहनु भएको छ किनकि लाचोक खाचोक रिबान वाङ घलेन खोरामु सम्पूर्ण बासीहरूलाई अहिले पोखरा आवाज जावात गर्नको लागि निकै नै कष्टकर भएको छ दुधहरू लैजानको लागि त्यहाँ पुरुङचुरबाट घुमेर अहिले हामी पच्चिस तिस मिनटमा चाहिँ पोखरामा पुग्ने मान्छेहरू करिब दुई घन्टा जति को बाटो घुमेर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र निरन्तरको प्रासबाट पनि सम्बन्धित निकाय चाहिँ यहाँ चुकिरहेको छ र यो समस्या भनेको सिङ्गो माछापुच्छे गाउँपालिकाको मात्र नभएर पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर पच्चिसको पनि यससँग सम्बन्ध रहेको कारणले गर्दा सम्पूर्ण सम्बन्धित निकाय पोखरा महानगरपालिका लगायत माछापुछ्रे गाउँपालिका पनि निरन्तर यसमा चुटिरहेको हामी देख्न सक्छौँ